Всем привет. Надо немного улучшить картинку. Вот так лучше. Поздравляю всіх з Новим годом. Нехай у цьому 23-му році закінчиться війна і припиниться цей терор. Бережи нас Бог, і під привідом захисту російської мови вас не прийде спасти Путін те, що відбувається, тяжко назвати нормальною поведінкою людей у 21 столітті. Набагато більше проблем і турбот можна було направити зовсім на інші справи і турботи. Бажаю всього найкращого. Нехай вас облітають стороною ракети, снаряди, патрони, таке інше. Стороною обходять недорозвинені люди. Я маю на увазі не хворих людей, а люди, які застрягли у минулому закінчую свою промову великими словами маленького чоловіка. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить і будьте здорові. Микола Луценко. То, що произошло в 22 году, пускай останется в 22 году. Я надіюсь, люди возьмуться за голову. Не, зачем братися за голову? Давайте просто начнем думать позитивно и смотреть правде в глаза. То, что 21 век на дворе, а вы ведете себя как аборигены. Я надеюсь только на лучшее, потому что другого не должно быть. С вами был Розе. Услышимся в 2023 году.